Pacchini in Bremma di Rasea è un orso. Di 1909 un battello inglese stampato da un orso bianco sbarca in Ajaccio. I primi giocatori di Rasea, con era ufficiali a squadra, si vaccinano in una partita di ballo contro gli inglesi. qua la prima giunta dell'orso alla Rasea. All'orso, Giulia piglia soprano Nantua all'orso. Diventa come un ricordo vuntatore. La seconda giunta dell'orso alla Rasea è mentre una partita amicale di 1919 contro un'altra squadra inglese formata da militari di Ubatello Carnavon. In Inghilterra, Ubalo si era sviluppato bene, qui nasce la QSB di 1905, l'US Corti di 1908 e la SEA di 1910. Tanto potete immaginare la svarenza di livelli tra le due squadre. Un match si è fatto in un luogo particolare, a Nanta Piazza di Diamanti, che all'epoca non era manca appena lo lodinga. Immaginati oggi un scontro ACA e sb a Nanta Piazza del Diamante. Eh, eh, no, no. Era un bel macello. La SEA perdia di parecchi scopi, come oggi, quando un aiacino, Martino Baretti, si francò utare in usano cubalo pa marca. Dopo lo scopo, ogni volta che Martino si toccaia ubalo, il pubblico briunaia. Allorzu, allorzu! Che Martino era un matale e taglia l'andatura degli animali. Un terzo elemento che impone l'orso sarebbe che Martino era piluto piluto, come mamma ta. Da ritena, l'orso venne da 1909, con battelli inglesi. Dieci anni dopo, di 1919, un altro battelli inglese, o Canavone, gioca contro la Sierra e Martino Barretti, un matali bello piluto, marca. Pa compia vi met un ritratto d'une représentation rappresentazione di l'orso, qui si campa. et figliulati beh, ye, ou u lamparo